мышления внутри себя, канализирует провинат по надежным и гладким рельсам, создает самодостаточное фасадное пространство, желающее быть проводником от одного памятника к другому. Всех праздников весны труда! Все едем, как и пели. Наши шашлычок, Бенищук. Сейчас всеми праздниками! Праздник труда проходит мимо промоутеров, мелких торговцев, уличных музыкантов и просителей милостыни. Но все силы брошены на то, чтобы забредшие сюда не замечали противоречий держались в русле линейного движения и не сворачивали в руинированные дворы через прореки арок. Шаг за фасадье, шаг 30 апреля и 2 мая. Оттуда припудренная парадность видна в обрамлении обшарпанных подворотен трудовых и безработных будней. Выход на праздник труда! откуп за обитание в депрессивной среде на протяжении всего года! Отправить дань традиции в надежде, что это лучше, чем ничего. Достаточная мотивация для участия в 1 мая. Идущие в колонне искренне примеряют на себе наряды лозунгов и речевок. Им кажется, что так и надо, особенно здесь, где язык рекламы общается с картонным языком политреторики. Как сейчас белый там. Друзья чистят потом. Да, да. пожалуйста, умный лид. 1 мая в Нижнем Новгороде состоялось 1 мая в Нижнем Новгороде состоялось несколько массовых норок. Официальная демонстрация. Вместе мы 100 тысяч я! Пасхальный крестный ход. А вот, вот, стремительное шествие левых, организаторы которого, впрочем, не отказали в участии националистам и правым. И первая в Нижнем Новгороде монстрация. Все это проходило по одним и тем же маршрутам. А уже ночью, по тем же улицам, прошли кришнаиты с барабанами, песнопениями и сладостями. Как ни странно, эти разные массовые шествия имеют общий код. В начале 20 века Вячеслав Иванов, поэт и теоретик символизма, разрабатывал теорию театра как соборного действия, опираясь на изучение античного театра античной обрядности, Иванов хотел реформировать современный театр театр будущего, упразднив разделение между зрителем и сценой. Театр должен был вернуть себе, как в прежние времена, функции обряда и собрания граждан. Согласно ему, театр должен сочетать себе религиозное и политическое. Одним из основных посылов концепции Иванова было то, что человек должен преодолеть рамки собственной замкнутой индивидуальности и выйти в некое коллективное «я». Очень важна идея коллективного субъекта, некоего общего коллективного тела. Театр, устранив разделение между зрителем и сценой, где все равно участники и зрители, объекты и субъекты действия уподобляются Ивановым хору. Воплощением этого должно было быть движение хорового начала. На башне Иванова во время зарождения теории соборного театра формировались будущие режиссеры теоретики и практики раннесоветского театра Адриан Петровский, Шелд Мирхольд и другие. В второй половине десятых, двадцатых, начало, начале 30-х годов, что они делали, что что они делают? Что они только не делают? Они участвуют в экспериментальных постановках. В частности, ставится массовая инсценировка взятия Зимнего. Проводятся различные эксперименты по организации самодеятельного театра. Мирхольд Петровский и Николай Бахтин участвуют в организации различных парадов и праздников. Избрание советский парад, как ни парадоксально, становится воплощ... воплощением символистских идей о новом мистериальном театре. Вот тогдашним представлением античный театр возник из обряда жертвоприношения. Следовательно, одним из элементов, составляющих возвращение на новом этапе к обрядовому театру должно было быть внесение жертвы в основу современной театральности. Воплотитель идей Вячеслава Иванова, ставивший в 20-30-е годы массовые шествия и парады, были репрессированы. В 1937 году погиб Адриан Петровский. Амир Хольц был репрессирован в тот момент, когда занимался постановкой массового шествия субкультурников. Гибель Петровского и Мирхольда неожиданно оказалось тем самым своеобразным жертвоприношением, которое, по мысли Вячеслава Иванова, должно лежать в основе подлинного театра. Да, к слову о всяких жертвах и консервативной религиозности я вчера сбрил усы, а бороду, бороду оставил. Подмосковье, в Европе в ночь 30 апреля на 1 мая проходила в Алькургиева ночь. Один из многочисленных вариантов проявления народной смеховой в Алькургиева ночь и подобные празднества устраивались различные обрядовые языческие бесчинства. отклонение от Олень! Олень! Олень! Олень! Где осел вставал на место алтаря. Причем службу отцу очень часто проводили те же священнослужители, что в обычное время участвовали в церковных обрядах. Монстрация, как ни парадоксально, является практически полным воспроизведением основных принципов таких народных а, обрядовых комплексов, как Вальпургиева ночь. Здесь традиционная демонстрация и крестный ход, так или иначе, является той официальной обрядностью, которая в монстрации пародируется и выворачивается наизнанку. Где все перевернуто с ног на голову. народной слуховой культуры, частью которой являлась Наркургиева ночь, активно использовались Мельхольдом, Петровским, Юрием Маленковым и другими. Также 1 мая, соединив демонстрации, монстрации секретный крестный ход, совершил подобное подобное влияние. Главная проблема подобных форм заключается в том, что все они воспроизводят а, обрядовые схемы, то есть, по большому счету, узко ограничен. И даже имеет в себе какое-то официозное или личное, или индивидуальное групповое на высказывание, подобные формы сводят возможность самого высказывания к минимуму, так как происходит воспроизведение неких обрядовых клише. Другая проблема ритуалов заключается в том, что их почти неизменная форма уже давно оторвана от цели действий. На подготовку подобных событий тратится немало сил и времени. Но из-за того, что форма предопределена, зачастую не проводятся базово необходимые процедуры. Анализ целей акта Подбор наиболее подходящих и эффективных форм для реализации этих целей. Важно выявить, кому адресовано высказывание, доходит ли оно до людей, вдруг не доходит, и хорошо ли оно считывается. Кстати, а вы проводили анализ целей и задач вашего фильма? Или его форма сложилась сама по себе? А то смотрите у меня. Смерть Платону! Смерть Платону! Сегодня мы взяли эксклюзивное интервью администрации Нижнего Новгорода. Как вы оцениваете то, что 1 мая все выбирают именно шествие? Я считаю это кризисом формы и изобретательности. Я хочу, чтобы нижегородцы развивались, поэтому в 2018 году я запретила все кроме официального митинга. В итоге анархисты занялись образованием и устроили лекторий про историю 1 мая, а участники монстрации, которых не пустили на общий митинг, познавали границы монстрации, гуляя по городу со свернутыми плакатами, а потом устроили из них выставку. Это уже что-то а вось в следующем году они изобретут уже абсолютно новую форму. Путин, Родина, хочу поговорить о давлении. Если нынешний порядок давит нас, то ответ тоже нужно давить. И чтобы передавить, нас должно быть много. А чтобы нас было много и мы давили хорошо, нам нужно давить друг на друга. Помните, давление лежит в основе идентичности. Настоящий патриот должен. Настоящий активист должен. А настоящая феминистка должна. Yuppie! <gasps> Yuppie! Сейчас я начинаю другой мир, да не так, как человек. по... наша победная весна. <laughs> Весна пора сажать. Мау ну, а э, в молодые годы, э, еще когда он был анархистом, писал стихи. Э, и вот тут есть перевод его стихотворения. Называется «Ночь». В августе белая свернула полок свой – Снова тьма. Опять звезда очнулась и дрожит, дрожит над головой. Дневник одной любви. Мау пишет, 23 Встретил девушку. Это она. Я, чувствую всем сердцем. 24 Нет, не она. Учитесь любить у Мау. Сегодня был праздник. Он мог себе это разрешить. Мау пишет. Болван. Не мучи меня. Мау пишет. Пусть меж высоких хлебов расцветет сто цветов. 28 подарил цветы, взяла. О, счастье. Лук Так, это был апрель. Теперь май. 1 мая, как вот сегодня, не видел. Второй не видел. Третье не видел, сгораю дышит тьма, и в ней видны над нам... Чего? И в ней видны нам знаки, ага. те, которых нет в белесом дне. Это вчера. Июнь, 23 -е. Рубашку подарила отвратительно. Намекнула, расплакалась. Ого. Ой, не подарила, постирала отвратительно. Просил тебя, Саша, налить меча. 26 <laughs> Видел, как разговаривала с Андреем. Предупредил еще раз и все. 27. Была в кино с Лизой. Предупредил, будешь не дружить и все. 28. Была в кафе с друзьями. Предупредил, еще раз и все. 30. Посуду моет нечисто. Предупредил, уехал ночевать к маме. Такие вот дела. А в июле тоже интересно. В июле, ну тут э, первое не звоню, не звонит, второе не звоню, не звонит, третье не звонит, сгораю. Четвертая позвонила. Уф, пятое блаженство. Ну вот. Что интересно, что там подпись города Алмата. А какая это дата? Какой год? Нету. Написано только Мау и больше нет. Можем досчитать, август еще остался. Август, нет, а, а да, август тут самый интересный, наверное. Седьмое. Приучаю, не сняла сосисок шкурку, сделал замечание. Девятый. Приучаю. Восьмой пропущенный. Да, наверное, не приучал. Не задала бутылки, сделал замечание. Двенадцатый. проверяю, позвонил домой, незнакомым мужским голосом, не бросил трубку, предупредил. 14 предупредил, если я не буду мыть посуду после еды, уйдет к маме. 15 не помыл, ушла к маме. 16 не звоню, не звонит. 17 не звоню, не звонит. 18 не звонит, сгораю. 19 позвонила, уф, но пусть просит прощения двадцатая Просит прощения, но пусть ползет на коленях. двадцать первая Не ползет, не звонит. двадцать 22. Не звонит, не ползет. двадцать 23. Не звонит, сгораю. двадцать 24. Решил, сам поползу. 25. Ползу. двадцать 26. Ползу. двадцать 27. Вижу, кто-то ползет навстречу, тоже на коленях. двадцать 28. Она. двадцать 29. Не она. 30. Она. 31 столкнулись, блаженство. Наконец-то встретились на равных. На этом дневник одной любви прерывается, потому что начинается нормальная семейная жизнь. Ну что же, давайте споем интернационал. Гриш, начинай. Маме дага, в носу серьга, ходил на бега, выиграл врага. От страха мы смене ханум а аме.